こんにちは歌って踊る大食いアイドルまいまいきょんきょんもやずこともいなずきです今日はバンカラ担々麺新宿歌舞伎町店さんにやってきました期間限定でストロングラーメンというねちょっと二郎系みたいなマシマシ系のラーメンがあるということで食べに来ましたストロングラーメンですすごいがっつり でも今日もんやつが食べるなこちらもんやつバージョンのスーパーストロングラーメンもんやつもいいすごいもう卵がねすんごい量乗ってるではいただきますわあじゃあこのチャーシューからとろとろで甘くて美味しい溶けちゃった うんお野菜が出てきましたうんお野菜と 背脂とニンニクがもうマシマシ無料なので背脂を特にマシマシマシマシにしてもらいましたスープはこんな感じで 豚骨醤油なんですけど意外とあの優しい味わいです 気づいたのお肉1本食べちゃってました <laughs> 卵うん中が半熟でとろとろです これ結構たっぷりお野菜乗ってて目にたどり着かない今回もうやつは通常のストロングラーメンの約3杯分のラーメンを作ってもらったんですけど5杯分7.5 5キロ約7.5キロの5杯分のラーメンを時間制限時間内に食べきったら無料になるそうですなので自信ある方はやってみてください スープに浸ったお野菜美味しい 宮内チャーシューがあっという間になくなっちゃいました そうもちもちの太麺ですちょっと縮れててめっちゃ好きなタイプ が輝いてます と見本で作ってもらった普通サイズの方のお肉も食べたくて <laughs> もらっちゃいました。 食しましたごちそうさまですはい、なんと期間限定で卵油飯というのもあるみたいなので作ってもらいましたこれはね、もんや用にちょっと大盛りにしてもらったんですけど普段はもうちょっとちっちゃいみたいです味がついてるみたいなんでそのままうわうん美味しそううわ 禁断の TKG です黒油というお醤油で炊いた背脂がたっぷり乗ってますうんここに卵黄が溶けてめちゃくちゃ合います 食ストロングラーメンと一緒におすすめですのストロングラーメンマックス約1 5キロあるんですけど5杯食べきったら無料になるというチャレンジをやってるそうなので我こそはという方は食べてみてください。